Olá! Hoje irei ensinar a como cadastrar uma questão no Clickers. Primeiro, entre em sua conta no Clickers e vá em sua biblioteca. Em seguida, clique sobre esta figura para criar uma nova pasta contendo questões sobre determinado assunto. Nomeie a sua pasta e clique em Criar pasta. Feito isso, clique sobre a pasta criada e vá em Abrir pasta. Em seguida, clique sobre esses três pontinhos e clique em Nova questão na pasta. Nesse retângulo maior, digite o enunciado da questão contendo a pergunta. E em cada uma das letras, digite as respectivas alternativas. Em seguida, clique sobre a letra que contém a alternativa correta você verá que uma mensagem aparecerá no canto inferior direito da página Salvo Agora. Portanto, a questão já foi salva. Para criar uma nova questão, vá em Criar Nova no canto superior direito da página. E siga o mesmo processo. É isso, muito obrigada!